xiyonatga uchrashlik sunnat birodarlar payg'ambar alayhissalotu vassalomning ham vafotlari xiyonat ostida bo'lgan u kishini mehmonga chaqirib zaharlangan ovqat berishgan xiyonat hadrati abu bakr siddiqni roziyallohu anhuni aytdik katta ehtimol bilan xiyonat orqasida vafot etgan hadrati umar hadrati usman hadrati ali hadrati hasan hadrati husayn hammalarida xiyonatga uchrash bor hammalarida demak bu sharafli yo'lda xoinlarga muqobil tura bilishlik sharaf ekan bu sharafli yo'lning sharafli ekanligi xoinlarga qarshi tura bilish hayotimizda o'zimiz ham ko'ryapmiz ana nuriy imom bizga til yog'lamachilik qilib yuruvdi ozgina bu fursat o'tgandan keyin qarasa krisa <laughs> deydiyu askiyasida krisalik qilyapti atrofida kallasini egillab qo'llab o'tirishibdi o'y krisalar o xoinlar butun boshli jamoating bilan xiyonat qildilaring sallardan qo'rqadigan sallarga o'xshagan bo'lsin sallardan qo'rqadigan joyimiz yo'q